אחד מגדולי הצדיקים והמקובלים לפני כ-150 שנה, רבי יהודה פתיה, שהיה בן דורו וגם uh, למד ביחד עם הבן איש חי בבגדד, כותב באחד מהספרים שלו, כותב על גודל העניין של תיקון הנפטרים. הרב יהודה פתיה כותב שהנפטרים מבקשים מאיתנו שנעסוק בתיקונם. אומר, ואי אפשר לשער מה גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים לנשמות הנפטרים בשעה שאנחנו מתכנסים ביחד ואומרים את הסדר המיוחד של התפילות והבקשות עבור נשמתם. אומר הרב יהודה פתיה, שמה שאנחנו שומעים, ולפעמים גם רואים, שהנפטרים באים בחלום, אומר, כל מה שהם באים בחלום זה רק לבקש מאיתנו שנעזור, שנעזור להם ונעסוק בתיקון נשמתם. הוא אומר, ואי אפשר לשער ולתאר את גודל העזרה והסיוע שאנחנו עוזרים להם בשעה שאנחנו מתפללים עבורם. אה, בגלל הדברים הנוראים מאוד שהרב יהודה פתאיה כותב, החלטנו לערוך, בעזרת השם, בה' באב, סדר של תיקון הנפטרים, כאשר כל אחד שיודע, מכיר, מבני משפחתו, מידידיו, ממכריו, יודע, יודע על, על הנפטרים, ויבוא, יכול להשתתף איתנו, או לתת את התרומה עבור התיקון הנפטרים. ובסוף התיקון אנחנו אומרים, מזכירים את כל שמות הנפטרים. צריך לדעת, יש בזה תיקון עצום ונורא מאוד. עוד מוסיף טאיה, שגם אם, גם אם הנפטרים כבר, ברוך השם, נמצאים בגן עדן, ומתענגים על זיו השכינה, עם כל זה, התפילה והתיקון שאנחנו עורכים עבורם פה בעולם הזה מועיל להם מאוד לעלותם עוד ועוד מדרגות בגן עדן. לכן, אנחנו צריכים לדעת שאם אנחנו באמת רוצים לעזור לקרובים שלנו, לידידים שלנו, אז יש לנו באמת דרך אמיתית, מועילה מאוד, כמו שהרב יהודה פתאיה כותב, ועל כן אנחנו בעזרת השם מקווים להתחזק מאוד ולקיים את זה הלכה למעשה מתוך התעוררות הלב בה' באב, שזה יום הפטירה של רבנו הארי הקדוש, גדול המקובלים בכל הדורות. אנחנו מקווים, בעזרת השם, שהתפילות שלנו יועילו ויסייעו לנפטרים. עוד, כותב הרב יהודה פתיה, וזה נקרא חסד של אמת. מכיוון שאדם לא מצפה לשום תגמול מה, מהנפטר. לכן כשעוזרים לנפטרים זה חסד של אמת. תיקון הנפטרים הגדול, מאת הרב יהודה פתיה, זכר צדיק לברכה. להעברת שמות לתיקון שהתקיים במעמד הרב עופר ארז שליטה, ומניין תלמידי חכמים מקובלים. חייגו 02 650 2929 02 650 2929